のサイレンスナイトもうすぐに車って二人語り合った朝が来るまでかすかなぬくもりを確かめ合いながら僕らは明日へと歩いていたよ a long time 過ぎ去った bright days 最近じゃ顔も見なくなった my babe 面影もない街の景色それでもまぶたに焼き付いた scene お決まりのたまり場人目もはばからずまたパーティー up 真夜中みんなで忍び込んだ校庭バカみたいな夢語り合った公園俺は変わってないかな過去の自分に嘘ついてないかな 尋ねてみても答えはないままあの人な同じ色してた街の空